Heute im Nachhinein war es die meiste Zeit Teil einer Möglichkeit oder das Gegenteil, was in der Schwebe bleibt, gewinnt an Geschwindigkeit. Alles kam viel zu nah ja es ist wirklich wahr. Und endlich begreife ich, dahinter verbirgt sich nichts. Man kann das System verstehen. Ich hab dir zugesehen. Ich hab dir zugesehen. es ausprobiert, wäre es hinterher weniger oder mehr, hätte das ausgereicht. Ja, Ich hab dir zugesehen. Ich hab dir zugesehen. Und endlich begreife ich dahinter. Ver es kam viel zu nah. Ja, es ist wirklich wahr. Heute im Nachhinein war es die meiste Zeit Teil einer Möglichkeit oder das Gehen. pass auf mich auf, ich hab grad erst angefangen. Pass auf mich auf, ich hab grad erst angefangen. Eventuell ist es gleich zu sehen, leicht zu durchschauen oder zu verstehen. Alles erhält sich auf einen Schlag. Eventuell ist das leicht gesagt. Pass auf mich auf, ich hab grad erst angefangen. Musik zugesehen. Ich hab dir zugesehen. Pass auf mich auf, ich hab grad